爱好者选择教练，这个教练需不需要拿过金腰带？然后有人抬杠这个问题，甚至是一种嘲讽的态度，说教练你没拿过成绩，你怎么教课？首先呢，什么是教练？很多人认为自己是教练，我问问你，你平均一天教几节课？ <laughs> 你平均几天教一节课？ <laughs> 你教过没教过课？ <laughs> 你认为你是个教练？你场馆里没啥人，或者就没人？教练这个概念，大概比如说平均起来一天呢能上够五节课的，我们管这叫第二梯队的教练；平均起来每天你能上八节课，实际你已经是第一梯队了。当然还有教练一天呢你能。 上的十节课，你不要跟我说你今天上的十节课不行，你平均才行。包括很多人认为自己是运动员，对吧？我是运动员，每天的训练，你打过几场比赛？一场有没有？每天的练一场没打过，你不是运动员。抱歉，我也看了私信，有的人说嘲笑别人没战绩，他说他自己有战绩。我点你的视频，我也看了，你眼里自己是有战绩的，但在有些非常谦虚低调的人，他眼里你的战绩是不值一提的。很多教练实际是比较低调、比较谦虚的，他说：“哟，我是拿过省冠军，我觉得我还是不行。”我一讲我没拿过名次，我跟波球我比不了。 了，有的人是谦虚。 还有人在评论区说：“看韩老师，你跟上次某某某打的那个交流赛，你俩水平都不怎么样。那我们不敢找你学拳，好吧？我估计你被谁带节奏了？我说同行呢，按理来讲应该互相去捧着的，引导你的那位并没有。那我反问一个问题：您的教练要跟我打的话，您觉得他有多少把握打过我呢？现在大多数每天忙忙碌碌教很多节课的教练，大多都没有什么太强的实战能力了，每天都很忙很累。其实每一个提问的人呢，你都应该去反思一下，包括那些网友，你评论说有的教练你觉得人家不行，觉得别人这个。” 没战绩，反观一下自己，看看自己真的是有战绩吗？如果你是一个每天能教很多节课的教练，恰好呢你在你的视频平台呢又有一些作品，我们能点进去去看，而且呢恰好你又特别瞧不起同行，你说觉得自己太厉害了，别人都不行，你们都没战绩，就我有，你不妨在这个视频下面呢，你自己艾特着自己，我们来一起评价一下你。